ақпан 2023 жыл енді аты жөнін айтты сосын жаңағы прокуратураның бүгін заңға бардым ғой енді кеше түсірдік бірақ та бүгін бұл әдейі прокуратураға барып сұрақ қойған сол сұрағына ә, прокуратура жауап берген екен соны толық айта қойшы жағдайын былай жинап қалыпсыңдар ма ата аналар аналар қаттырақ айт мына желі естілмей қалады аналар қалдарыңыз қалай бүгінгі күніміз жиырма бірінші ақпан екі мың жиырма үшінші жылы мен сақтағаныма мейрамгүл иә осыдан 2019 жылы нұрлы жер бағдарламасы арқылы бізге көпбалалы ана деп үй берілді соның ішінде елу бір ата анаға үй берілген екен иә кеше айтылды оның барлығы кеше прокуратураға жаңа айта ғой мен бүгінгі таңертең барғаным прокуратураға ә, сайт ажмұханбетов дейтін азаматқа барып жолықтым аудандық, бас прокуратура бас прокуратурасына барып жолықтым сол кезде айтқаны Ә, осы жағдайды бәрін айтып түсіндірдім баяндап иә ол кісінің айтқаны ә, біздерге толықтай бәріміз аналар болып арыз жазып бізге иә. арыз жазып ә, ауданға да біздің прокуратураға да арыз жазуды өтінді иә біздер арыз жазып солар өздері мәселені қозғаймыз деді иә осы мәселе осыдан үш жыл бұрынғы сол мәселе дұрыс болмаған өзі де сезіп отыр иә мен сол жағдайдың бәрін айттым нағыл деп айтты үш түрлі деп жаңа айтып жатыр едіңіз ғой үш түрлі категорияға жатып тұр ғой енді үш санатқа иә арендованный бар ә, әкімшілік базасында тұрады дейді үйлер и жкх ның базасында тұратын үйлер дейді біздер енді қайсысына жататынымызды білмейміз бізге жекешелендіріп бермегесін біздер соған қуғынып отырып. иә жекешендіру етуге талап етіп отыр сол үй кезегінен алып тастады ғой бәріңізді иә. бізде общий үй кезегінен алып мына бөлек аналарға үй берді ғой енді соны қалай болады қай жылғы үйлер иә отыз қырық жылғы үйлерді ескі үйлерді берді аналарға төбесінен су ағып жаңа кешегі айтқандай жерлер көгеріп жарлар көгеріп жатыр иә енді қалай болады бізге жекешендіріп беруді талап етіп енді арызданайық деп отыр сол жөнінде бардым соған арызға мақұлданды көтереміз деп жаз деп жатыр иә мына аналар болып бүгін мәдениет үйіне келіп отырып депутат болайын тұрған мәжіліс депутат, депутат болайын тұрған әділ мырзаға жолығып жағдайымызды айтып жатыр әділ иә. енді осы ісіміз оңына қарап әйтеуір жекешендірілсе екен аналар бір ауыздан қолдаймыз ғой қолдаймыз қолдаймыз иә. бұл енді жалғыз жылой ана көпбалалы аналардың басындағы деп ойламаймыз бұл қазақстан бойынша нұрлы жол бағдарламасымен э, бағдарламасымен көпбалалы аналардың барлық, барлығына да жер жердің барлығынан берілген болу керек осы көпбалалы аналар қосылыңыздар сіздерде де осындай жағдайлар болуы мүмкін өйткені мына дейтін екі ортада жкх ның істеп отқаны сол кездегі әкім басшыларының істеп отқан әкімқарлардың істеп отқан қулық сұмдығы деп ойлаймыз өйткені э, аналарға жаңадан берілетін жаңа үй салынып жатқан жағдайдың өзінде содан алып тастап бұларға ескі үйді беріп отыр және акттерінде жаңағы ішінде газовкасы бар бүткіл жағдайымен деген үйлердің көпшілігі ішінде жағдайы жоқ төбесінен су ағып тұрған ә, бірінші этаж болса полдары көтеріліп жатқан су ағып ә, есік терезесі жоқ балконы жоқ деген сондай отыз жыл болған қырық жыл болған үйлерді берген оның өзін бергенде қолдарына құжаттарын бермеген қолдарына екі договорды берген марттан бастап тағы да договор жалғастырады дегендей әңгіме болып жатыр енді жаңағы нұрлы жолдың несі бітті ғой айта кетіңізші сіз иә мен, мен жұмакулова жұмагүл сайынқызы осы құлсары тұрғынымын жеті балам бар алтын алқа иегерімін мен ә, мына ә, нұрлы жер бағдарламасымен бізге 2019-да үй берді ә, енді 2022-де нұрлы жер бағдарламасы күшін жойды күші жойына байланысты бізде жкх ға үш жыл болайын деп тұр біздің документ алғанымызға енді жкх барамыз әкімге бардық мына шәкір неге бәріне барса ешқандай жоқ жоқ ештеңе білмейміз біз білмейміз бізге білмейміз қайтып бізге договор ашқысы келеді біз договорды қаламаймыз біз әрең отырып өмір сүріп ә, өзіміз жеті баламен тамаққа күн көре алмай отырғанда договор ашқанда өмір бойы аренда иә өмір бойы құқықсыз деп қойған арендаға құқықсыз дейді ә, манағыдай атаққа аудармайды құқықсыз деп қойған сонда біздер қалай ә, не атағымызда үй болмайын деп тұр не ә, э, очерттегінде алып тастады неден сонда общий очередь сонда біз далада қалайын деп тұр айналып келіп балдарымызды біздер мына адамдардан естігеніміз э, он сегіздегі балдарды бүйтіп шығарып шығарып шығарып тастайды да бала болмағаннан үйсіз қалайын деп тұр ғой бізді айналып келгенде шығарып тастайын деп тұр ал өмір бақи біз талап етеміз атағымызға Э, нұрлы жер бағдарламасы э, жойылғанына байланысты біз атаққа аударуды талап етеміз елбасымыз манағы қасым жомарт кемелұлына э, талап етеміз біздің мына аналардың талабы келісесіздер ғой иә. аналар елу бір ата қазір көп ата жұмыста бәрі вақтыда жүрген адамдар бәрі келісеміз деп осы бір ауыздан арыз жазып отыр біз талап етеміз бізге атағымызға аударып беріңіздер болды ал енді мына жаңадан парламент мәжілісіне сайланып жатқан сайланайын деп жатқан депутаттарға да осы үндеуін жолдайды және осы президентіміз қасым жомарт кемелұлына да жолдайды осы көпбалалы аналардың осы мәселелерін шешіп берулеріңізді сұраймыз өйткені жаңа үй емес ескі үй беріп тұр ол бір және ешқандай ішінде жағдайы жоқ үйлерді беріп тұр екі және қолдарына документ құжаттарын бермей тұр ол үш осы құжаттардың бәрін жаңағы қолдарына жекешелендіріп берулерін осы аналар талап етіп отыр елу бір анаға берілген көпбалалы аналарға көпбалалы аналардың ешқандай қазіргі жағдайда керемет жағдайы жоқ әйтеуір баспана деген атағы үйіне кіріп отырғанменен қолдарында нақты құжаттары да жоқ бүгін ертең шығып кетеміз ба деген ойменен бұлар не істерлерін білмей отыр арендованный ақшаларының бәрін төлеп отыр сосын әртүрлі біреуі бес мың біреуі алты мың біреуі жеті мың біреуі сегіз мың біреуі тоғыз мың әркімге әртүрлі аренда арендасын шығарып берген енді осы жағдайды сіздерге жолдай отырып осы көпбалалы аналардың осы ә, несін ұсынысын жаңағы неме өтінішін э, орындауларыңызды талап етіп отыр талап етеміз талап етеміз талап етеміз ал әзірге қоштаспаймыз осымен бүгінгі ә, тікелей эфирімізді аяқтайық және көпбалалы аналардың тағы бір өтініштерін жеткізе кетейін көпбалалы аналардың мысалға ә, алатын ай сайынғы күнде өсіп жатқан жоқ ал азық түлік болса күніге өсіп жатыр былтырға қарағанда биыл бір жылдың ішінде жүз процентке азық түлік өсті ал бірақ та алатын бар жоғы жеті процентке өсіп тұр осы ә, әділсіздікті ә, шешіп